Sut allwn ni helpu? Mae tymer ym mhartner i'n poeni fi. Mae fe'n colli dymer pan fi'n gweud bod fi ddim eisiau rhyw. Byddai e ti'n iawn i ffonio. Mae ofon arno i, a, a wy'n teimlo bod dim dewis dy fi. Dyw hyn ddim yn iawn. Cam drin rhywiol yw hyn. Mae gen ti ddewis bob amser. Fe allwn ni dy helpu? Mae help a chefnogaeth gyfrinachol ar gael, ddydd nos, ar linell gymorth byw heb ofn. Ffoniwch dim 8 dim 8 80 10 800.